dalen ak jam gouvernement bu senegal fowul fowul ci xex bi mu sungu ngir daan coronavirus fi ci réewum senegal lolé la kay firndel état d'urgence bim décrété bolé ci ab couvre-feu buy am à partir de 20h japp 6h du matin bobu lé couvre-feu sax dembu ci talata ji bi 20h joté ci lañ ko daldi appliquer wayé nak liñu néméku modi ñu bari ci askanu senegal dafa melni dañuy défier autorité ndax kat bi heure couvre-feu bi joté nit ñu bari dañoo nekkon ci mbéd mi waaye nag mu mel ne loolee juralu leen jàmm ndax démb ci guddi gi lañu gis ci vidéo yi mel na ni 24 heures chrono ndax dàkkante bi doxoon diggante way takkudeer yi ak ñenn ci askan bi nga xamante ni dañuy bañ a conformé wu ci loi way takkudeer yi nag ñoom boolewuñ ci woon wax seeni liif lañ yoroon di dóor ak wéq doomu sénégal yi nga xamante ni nekkoon nañ ci mbedd mi ci heure couvre feu bi Hey! Đang đặt để uôi dạy bụi. Oh! me tekko tekko nabi tekko mo gol tekko tekko mo gol boko tekke pour fatman ndag la wala ak ah, ñom mam goor ñom mam goor jassaka jassaka wa boko deug jassaka jassaka mo may kat bo may kat boko door bu neex jassaka wa nga deug talal ko ana mousqueton yi mousqueton yi mi andal la ko fa dama ko dindi weñi ha ko ñi dama ko ki ko ne ko eh eh wimo wimo eh yow eh mam goor mam goor yu ndaw ana bu ndaw bi bu ndaw bi ngay door bu ndaw bi pour ah, lan jang ke jeng jeng da nga dugal loxo rek ca nga ci ndaw ji ca nga ca nga lu fi mbir mi le nak ñu bari ci askanu senegal la ñaawlu nañ ko rawati na droit de l'homiste yi ku ci melni maître assane jomba ndjay mom genn na xam ni bi le méthode policier yi jël jaarut yoon ndax nit lu mën di def mën nga appliquer leneen pour corriger ko ludut ay door laaj bi samp nak moy est ce que du sénégalais mo deugar bop wala défier autorité mo le neex